assalamu alaikum kuma na farko dai <clears throat> yan kasuwa nan mai gaba ɗaya manya da yara mata da maza Allah shi muku albarka saboda wallahi kun hidda mana ci saboda shekaru shekaru ana muna muna yin eh, me ake cewa eh, bilmar ne eh, ba mu taɓa irin yin wannan ba duk gaba ɗaya yan kasuwa nan mai mun zan uwa guda uba guda Allah saka muku alheri abin da muke son mutane su sani mu ba mu matsa a cikin Nijar na daya san eh, eh, wannan abin da muke da sandika kuma ba mu sa siyasa ciki harkar siyasa daban harka kuma kasuwa daban kasuwar mu ce an ka taba da an ka taba dole matasa sun ce baba lisani shekara ta shi aiko kowa dan dai a samu haƙƙi mu samu haƙƙin haƙƙin mu na kuma lokacin demokrasi kowa na da hanya ne haƙƙin shi shine matasa nan yamma masu 'yan kasuwa mu gaba ɗaya ina musu fatan alheri Allah ya ƙara musu ƙarin mutum da suka samu Allah ba su abin suke ci da iyayensu Allah shi mu dukiyar su kuma albarka tun da yau wanga abin ba mu so mu yi shi ba amma Allah da iko ne ya sa mutanen yanko mun yi mun yau kamar wata uku mun nuna musu abin nan bai da kyau sun kiya to dan shewa Allah ya taimake mu mu abu da ƙarin da Allah ba mu